tuossa teidän keskustelusta niin muutamia pointteja ja toivoisin semmoisia tiivistettyjä la- lausuntoja. Nämä liittyy nyt vähän, mitä tässä teidän omista avauksista tuli esille, niin kootaavasti. Täällä puhuttiin jopa apartheidista siellä ensimmäisessä puheenvuorossa, niin tuota, onko Suomessa sellaista? Aloitetaanpa sitä Samulista mikäli tosiaan on niin, että, että me ei kyetä, kyetä kaksikielistä koulua pitämään, niin onhan se silloin sitä. Mutta siis samanlainen järjestelmä ongelmahan meillä on kaikessa muussakin. Täällä pelätään ja me, meillä tämäkin puolella on suhtautunut hirveän negatiivisesti ammattilukioihin. Siis me tuemme sitä, että oppilas voisi samalla kertaa oppia kaksi asiaa, käytännön työn ja saada ylioppilaslaki, mutta pelätään sitä, että se tapahtuu saman hallinnon sisällä. Mm-hmm. Joo. Minun mielestäni on. Mä, tuota, kun hän puhuu tässä ryhmä, ryhmästä, jossa ei ruotsin kielellä tullut ruotsalaisten kanssa. Äskettäin mä erään isän kanssa keskustelin, hänen tyttärensä meni Vaasaan opiskelemaan äh, aivan äskettäin kaksi vuotta ja hän tuota valitsi Vaasan siitä syystä, että siellä on äh, hyvä valmennus. Hän on maata, maaottelutason urheilija, en sano lajia eikä nimeä. Mutta tuota, hän oli siellä vuoden ja hän valitsi uuden valmentajan ja hän oli sitä mieltä, että ruotsan, ruotsinkieliset olivat sellainen ryhmä, että hän ei kerta kaikkiaan sinne sopinut. Et se antoivat ymmärtää, että ei, eikä. Mutta että kyse, kyse niin on, että, että siinä on apartheid-piirteitä. Sinä lanseerasit tämän termin, niin perustele miksi toit sen. Tota, no, mä voisin kertoa tämän tarinan kautta sen, että mulla oli eh, eräs hyvä nimi Loisessa. Ja äh, Lovisassa niin hänen perheensä on sellainen, että isä on suomenkielinen ja äiti ruotsinkielinen. Ja he halusivat lapsensa ruotsinkieliseen päiväkotiin. Niin tämä ei onnistu. Et sitä ei sallittu, koska se kummatkin vanhemmat niin, tota, eivät ole niin ruotsinkielisiä. Niin on tämä vähän kummallista. Siis onko oikeasti niin olemassa jotain niin tyttö- ja poikabakteerien kaltaisia, tota, kaltaista infektiota, joka tulee siitä, että pistetään ihmisiä yhteen? Tämä ajatus tuntuu mulle niin kovin vieraalta, että mä mielellään ottaisin nyt asian niin, että me sekoittaisiin ihmisiä. Et meillä on äh, näitä tota, siitä on tehty yliopistotason tutkimuksia siitä, että äh, kun ihmiset vapaaehtoisesti oppii asioita, niin silloin tulokset on paljon parempia kuin tota, äh, tällaisella niin kuin pakolla. Että mä itse tykkään kovasti tällaista niin ruotsinkielistä sanoa, sanoa korkkotuonger. Mm. No, onko tämmöistä... Tuohon sen joo, joo. vielä, jotta ei nyt synny semmoinen, semmoinen vaikutelma vahingossa, että ruotsinkielisissä tässä maassa olisi jotakin vikaa. Siis suurin ongelma, mitä mulla on koskaan ollut mun luku, suuren joukon ruotsinkielisiä ystävieni kanssa, on se, että he on aivan liian puhuvat aivan liian hyvää suomea ja haluavat keskustella mun kanssani niin suomeksi, joten mä en heidänkään kanssa opi ruotsia, mutta tota, en mä niin kuin käytännön tasolla ole suomenruotsalaisten kanssa kokenut kyllä itse minkäänlaista muuta apartheidia kuin, että osaavat niin hyvin suomea, että minä en tahdo oppia ruotsia. Onko tämmöistä käänteistä? Nyt täytyy myös kääntää peili toistepäin. Kohtaavatko ruotsinkieliset Suomessa näissä kysymyksissä apartheidia? Nyt pitää ajatella myös asemoitua sinne tuota, toiseen näkökulmaan. Yrjöllä on tähän Mä luulen, että, että Soinin äh, ilmoitus, että hän ei enää puhu ruotsia virallisessa yhteyksessä, Just. se tarttuu suomalaisiin. Ja mä oon itse ajatellut sitä, että, että jos he ovat ylimielisiä, niin en, mä, en mäkään sitten niin kauheasti halua sitä ruotsin kieltä käyttää. Eli, eli kun mä aikaisemmin olen hyväksynyt jopa pakkoruotsin, niin se on kyllä kääntynyt päällä, nimenomaan niiden kokemusten perusteella, joita mulla on ja joita mä kuulen jatkuvasti. Eli lyhyet kommentit teidän mielestänne, kokevatko ruotsinkieliset omissa, onko, onko teillä tietoa tai kokemusta, että heillä olisi myös vastaavasti tämmöinen tunnelma, että, että he, he, heidän oikeudet ei toteudu. Ole hyvä tuossa. Mun mielestä hirveä, hirveä sääli, jos näin oikeasti olisi. Toki toivon, että niin ei olisi. Että meidän, tota, meidän pitäisi oikeastaan, niin kun Suomessa elää aika paljon muuta ulkomaan tulleita ihmisiä, niin he itse asiassa ensimmäisenä valittaa sitä, että ihmiset kääntää hirveän helposti puheen englanniksi. Mm. Niin, ja sitten heillä on jopa sellaisia lappuja, että puhuu minulle suomea. Mm. Niin äh, voisin oikeastaan pitää sellaista lappua, että joka täällä on hienosti seiskailut meihin. Mm. Siis mä oon niinku, aikuisena ja työelämässä äh, on ollut lähinnä siinä asemassa, että tota, mun äh, ruotsinkieliset ystäväni on ollut esimiesasemassa minuun, joten mulla ei ollut mahdollisuuttakaan heitä sortaa eikä uskallusta. Mutta kyllä mä sen muistan kovasti, että silloin taas sillä umpi suomenkielisellä seudulla Sastamalassa silloin lapsena, kun meillekin kotiin tuli paluumuuttajia Ruotsista, niin kyllä meillä sellainen ongelma oli silloin ja varmasti edelleen koulun pihalla, että hyvin nopeasti oppivat olemaan mainostamatta sitä, että ovat Ruotsissa asuneet tai että äidinkieli on ruotsi. Mm. Ei me siitä tykätty ja se on tietysti asia, jonka mä toivon, että pysty, pystytään katkaisemaan niin, että mun lapsi ei tee enää samoin. No se oli hyvä, kun tässä saatiin tätä, mutta nyt meillä on yleisö lämpenemässä täällä. Tuota, täällä on kysymyksiä, ole hyvä. Niin, herra puheenjohtaja, pari tällaista kieliesimerkkiä. Olen Etkelissä Raaseporin kaupungista valtuuston Joo. Mutta ensin kauemmaksi historiaan, eli tuota, äh, mainitsit alustuksessasi, että suomenkieliset eivät saa panna ruotsinkieliseen kouluun lapsia ja päinvastoin me panimme meidän molemmat lapsemme ruotsinkieliseen kouluun tietämättä tällaista säännöstä, mm. ja he ovat täysin kaksikielisiä tällä hetkellä. Eli siellä ei tulkittu tätä dataa. Kukaan ilmasta. ei ilmeisesti huomannut niin. kysyä, Joo. saa. <laughs> Hyvä. No, sitten tuota, he ovat nyt sitten poikamme esikoinen on naimisissa ruotsinkielisen tytön kanssa Karjalla ja kotona isä puhuu suomea lapsille ja äiti ruotsia ja ne on nyt kyllä ruotsalaisessa koulussa nämä lapset, mutta hekin ovat jälleen täysin kaksikielisiä. Mm-hmm. No kaikista tällaista esimerkkeistä innostuneena me Rasborin kokoomuslaiset, joita on kaksi kappaletta valtuustossa, niin tuota, teimme valtuustoaloitteen kolme vuotta sitten, että perustettaisiin tuota, kaksikielinen koulu, niin että me saataisiin tuota, käytettyä hyödyksi sitä, että olemme ruotsi tai hyvin voimakkaasti kaksikielinen, mutta ette etukässä ruotsinkielinen alue, jossa voitaisiin kasvattaa tuota, sitten kaikki Suomen kaksikielisyyttä tarvitsevat virkamiehet täällä Raaseporissa. Joo ja tuota, itse asiassa puhuttiin kaksikielistä lukiosta. Ja meillä on valtuustossa kaksi kansanedustajaa, toinen demari, toinen RKP-läinen, ja juttelin heidän kanssaan sitten tästä aiheesta, ja demari sanoi, että juu, kaksikielinen lukio, mutta ei säätiöpohjainen, eli yksityinen olisi hyvä asia, ja RKP-läinen sanoi, säätiöpohjainen yksityinen olisi hyvä asia, mutta ei kaksikielinen. Ja tähän tämä asia on. Ehkä se kokemus, mikä mulla tuolta kaksikielisestä alueelta on se, että ruotsinkielisellä on joku hirvittävä kramppi ja pelko siitä, mikä oikeastaan tuossa paneelissakin on tullut esille, että tämä suomen kielen bakteeri tappaa heitä. Tähän ihan vielä täydennyksenä Vaasassahan on nyt sillä tehty aika ennakkoluuloton ratkaisu, että lukiokoulutusta siis lukion ne yksiköt toimii kyllä omina yksiköinään, mutta ne on koottu saman katon alle, joka on jo aika ennakkoluuloton ratkaisu, kun kuuntelee näitä, näitä asioita, mitä eri puolilla Suomea tapahtuu. Että jotakin niin tämmöisiä positiivisia asioita on kuitenkin tapahtunut. Mutta sitten täällä Matti Rantanen luukuttaa seuraavaksi. Muutama kommentti piti sanoa tähän väliin. Kyllä niin mä luulen, että jos ruotsinkielinen tai suomalaisen lapsi, kun menee täysin suomenkieliseen kouluun, niin aika äkkiä rupeaa tulemaan tietynlaiset hurritermit tai ainakin tietynlaista ennakkoluuloa siihen, että on varmaan vähän parempaa väkeä kuin tämmöinen suomalaisalainen ja muuta. Itse on käynyt Dragsvikissä armeijan ruotsin kielellä ja siellä paljon keskustelua, niin kyllä muutama oli käynyt suomalaisen koulun, että sattuu olla sellaisella alueella, ettei sitä ollut mahdollista, se onkin vanhempien työn takia, että muut on täysin su- niin suomalaisen perheen lapsi, tai suomalaisessa yhteydessä, niin aika niin kuin vahvan ennakkoluulun joutunut törmäämään myös siinä kohtaa. Ja tota, noin niin se mitä piti sanoa vielä näistä koulurakennuksista, kouluuudistuksista, niin pelkästään se, jo, että ruotsinkieliset vastustaa, että Kristinan kaupungissa on suomenkieliset vastustaa niin mm. koulujen yhdistämistä, koska siellä lähtökohtaisesti vähemmistö pelkää oman koulutuksensa heikkenemistä, jos se niin menee enemmistön kanssa saman katolle, niin se ei varmaan kato, onko ruotsinkielistä suomenkielistä, vaan ylipäänsä vähemmistö pelkää siinä sen oman koulutuksensa heikennyksessä niin se on polvarehdus. No joo, mutta joka tapauksessa nämä, täällä on tuota, panelisti saa kommenttipuheenvuoro totta kai, niin asiat ei ole ihan mustavalkoisia kuitenkaan aina, kun tässä tulee näitä esimerkkejä eri puolilta Suomea, niin jossakin päin on, on niin kuin asioita tuota, viety eteenpäin. Ja tämä esimerkki, mitä sieltä Raasekorin suunnalta on se, että kun asioista ei tehdä ongelmia, niin siellä lapsi voi käydä sitä koulua, mikä, mikä hyvältä tuntuu, että että tässä usein saattaa olla niin, että ne ihmiset kykenee toimimaan keskenään, mutta heti kun tilanne haiskahtaa vähän niin kuin politiikalta tai, tai sieltä tulee semmoinen näkymätön käsi mukaan, niin sitten usein ne asiat saattaa sitten mennä harhaan. Mutta nyt lyhyet kommentit tähän eh, yleisön tuota, näkemyksiin, mitä, mitä tähän tuli. Eli Samulista aloitetaan ja lyhyesti. Joo, siis mm, mun kokemuksen mukaan mä en oikeastaan myöskään niin usko, että tässä on ruotsinkielisessäkään perheissä pelkoa suomenkielisyyttä kohtaan, vaan tässä virastetaan kaksikielisyyttä. Ruotsinkieliset kielisessä perheissä tunnutaan usein ajattelevan, että että se identiteetti on nimenomaan ruotsinkielisyydessä eikä kaksikielisyydessä, samaan aikaan kun me muut sitten korostetaan sitä, että kaksikielisyys on rikkaus. Ja tietysti se voisi olla meillä poliittisestikin se mahdollisuus, jos RKP nyt haluaa pitää kiinni ruotsinkielisistä, niin se kaksikielisten määrä on se kasvava, kaksikielisten perheiden määrä on se kasvava alue ja kyllä me heidät saadaan sivistyspuolueen piiriinkin. kyllä. Niin puheenjohtaja, mä käytän hiukan pitemmän, koska mä kerron sen Kokkolan tapauksen. Okay. Ensin totean sen, että, että tuota, kun ylioppilaskirjoitusten määrä ruotsin kielessä on pudonnut, niin kyllä se toisaalta kertoo siitä, että nuoret osaavat valita tänä päivänä tulevaisuuttaan vähän toisella tavalla kuin joskus 60-70-luvulla. Minusta se ei ole siis oikeastaan mikään muu viesti. Mutta tämä Kokkolan, Kokkolassa on kielikylpy aloitettu ö, ensin Hakalahden koululle ja sitten se siirtyi ö, Hollihan koululle 25 vuotta sitten ja se aloitti ruotsin kielellä. Tällä hetkellä siellä toimii sekä ruotsinkielinen että su, ö, englanninkielinen ryhmä. Ja ne aloittavat tässä suomenkielisessä koulussa, ne ovat ensin päivähoidossa, varhaiskasvatuksen parissa ja ne ovat viisivuotiaita, kun sinne tulee eh, natiiviopettajat, eli eh, englantilainen tai kansallisuus englanti ja hänen äidinkielensä englanti, saman ruotsin kielen osalta. Ja ne ovat päteviä virassa olevia henkilöitä. Ja eh, tämä viitekehys on keski-eurooppalainen viitekehys, se tarkoittaa sitä, että nämä ryhmät toimivat puhtaasti toiminnallisin periaatteet. Eli kengän jalkaan paneminen, pukeutuminen, ruokailu, kaikki muut, kaikki ne epäonnistumisineen hoidetaan sitten tällä kielellä. Siellä ei ole materiaalia, ei kirjoja, eikä nauhoja, eikä mitään, vaan se on tosiaan elämää ja toimintaa. Sen jälkeen he siirtyvät peruskouluun, ja siellä muodostetaan kummallikin, se jatkaa se oma ryhmä, 20 oppilaan ryhmä, sekä ruotsin kielessä että englannissa. Ja heille on laadittu oma opetussuunnitelma näille ryhmille sitä kielikylpyä varten. Ja kustannukset ovat neutraalit, eli siellä ei mitään ylimääräisiä kustannuksia. Ja siinä siirtymisvaiheessa varhaiskasvatuksesta perusopetukseen. Siellä on yhdyshenkilö, joka ohjaa nämä lapset, vaikka ne ovat samassa rakennuksessa, niin, niin äh, koulun puolelle, miten siellä käyttäytyy, missä on tilat ja mitkä opettajat toimivat ja samalla myöskin hiukan opettajia koulutetaan. Ja vain siinä vaiheessa on tämä yhdyshenkilön tarve. Sen jälkeen nämä ryhmät etenevät omaa ratansa ja erikoista on se, että nämä ryhmät pysyvät täysin yhdessä ei mitään eroamisia, ei mistään syystä. Paitsi tietysti, jos tulee sairauksia ja maahan tai muuttoasioita, niin niissä tapauksissa tietysti sitten joku lähtee pois. Ja erikoista on se, että kun ne vierailevat myöskin paljon kaupungin eri laitoksissa, yrityksissä, niin kaikki ovat erittäin tyytyväisiä. Se henki on hyvin positiivinen ja tämä oikeastaan kertoo sen, että jos pelataan myöskin lapsen ehdot, lapset ovat tahtoneet sen, niin se tulos on parempi. Ja tästä mä siirtyisin kyllä tähän peruskoulun opetussuunnitelmaan ja se tuli esille tässä kasvatuslaitoksen henkilön kanssa keskusteltaessa. Kyllä meillä puuttuu täysin se, että lasta kasvatetaan lapsen ehdoilla ne elävät erilaisissa sosiaalisissa ympäristöissä tullessaan varhaiskasvatukseen ja kouluun ja tottuvat pelaamaan erilaisilla aparaateilla, joita aikuinen ei tänä päivänä ymmärrä. Niiden maailma on kokonaan erilainen kuin 6-70 vuosien vanhemmin, jolloin täytyy lähteä siitä, että niitä lapsia ja sitten niitä tuloksia on mitattu. Neljännellä luokalla Kokkulassa mitataan kaikkien ryhmien äidinkielen taito, ja äh, tämä mittaaja, siis yliopistohenkilö, on saanut tuloksen, että niillä on sel- selkeästi parempi se äidinkielen taito neljännellä luokalla. Sitten siellä on hämäläinen, mitä on myöskin peruskoulun päättöarvostelun arvosanoja ja äh, kieliryhmät ja nämä muut ryhmät, niin se arvosana skaala on likimain sama, mutta aavistuksen kuitenkin tässä englanninkielisessä ja ruotsinkielisessä kylpyryhmässä tulos on parempi. Joo, siinä oli hyvä paikallinen esimerkki. Sä halusit vielä Kossi kommentoida Ja viesti muuten kiirii tuolla lajolla, että täällä käydään mielenkiintoista keskustelua, koska väkeä virtaa, virtaa koko ajan tänne lisää, että Ossille paineita nyt tästä hieman. Kyllä, kyllä. Tuota, mun mielestä Syrjö, kiitoksia sun puheenvuorosta. Se oli eri, erinomaisen hyvä, että se itse vilkittää keskustelua sinänsä mukavaan suuntaan, että meillä on tässä kuntavaalit tulossa. Ja nyt meillä on, meillä on täysin kiistettä niin olemassa kaksi kappaletta kokoomuksen puoluekokouksen päätöksiä. Ja puoluekokouksen päätökset menee sillä tavalla, että se mistä on päätetty, niin se on päätetty, se mistä ei ole päätetty, niin se ei ole päätetty. Joo, siitä on ollut... Äh, niin. Tämä linjaus. <laughs> ja jos me unohdetaan hetkessä aikaa se, mitä kaksi vuotta sitten tapahtui, ja keskitytään siihen, mitä, mitä tota, tänä vuonna päätettiin Rovaniemellä. Niin tänä vuonna Rovaniemelle päätettiin sillä tavalla, että kokoomus lähtee ajamaan sellaista asiaa, että me puretaan tämä tota, kirjaparthainen näissä eri kouluissa, ja laitetaan nämä suomenkieliset ja ruotsinkieliset koulut yhteen. Ja nyt kun meillä on kuntavaalit, niin nyt tämä asia pitäisi nostaa sellainen keskustelu, että millä tavalla kokoomuksen erilaiset valtuustoryhmät rupeisivat esimerkiksi vaikka Helsingissä toimimaan samalla tavalla kuin tässä Raasaporin hyvässä, hyvässä esimerkissä. Eli miten me saataisiin tätä tota, lisää sellaisia kouluja, missä niin on, on saman katon alla sekä suomenkielisiä luokkia että ruotsinkielisiä luokkia. Ja Kyllä meidän täytyy mun mielestä niin miettiä myös sitä, että, niin, että onko se kokoomuslaista politiikkaa ylipäätään se, että meillä on olemassa niin kaksi hallinnollista himmeliä, sitten, jotka hallitsevat sitä, että meillä on nyt tässä tämä, tämä, nämä kolme ensimmäistä luokkaa tätä ja sitten tämä yksi luokka tätä. Onko se, onko se, tuleeko se jollain tavalla niin hallinto tehokkaammaksi? Mä en oikein usko. Annetaan sitä kameramiehelle aikaa sen verran, että hän pistää videon pausille ja käynnistää uudestaan.